Mediante operativos realizados por la Oficina de Migración en el municipio de Castillo, donde fueron apresados varios nacionales haitianos, estos externaron su preocupación, condenando la acción y considerando abusiva la medida. Yo estoy de acuerdo, lo que en un país tiene que estar legal, Solo los niños de 13 14 años no deben deportarlos. ¿Qué pasó en Castillo? Que los migraciones se metieron como a la como a las 5 de la mañana llevaron todo lo que había. Niños chiquitos de 13, 14 años donde Eso no debe, esos abusos, llevando a niños de 13, 14, 15 años. no sé que se puede deportar por los niños mayores de edad, Pero los niños no. ¿Qué hace llevando un niño, deportarlo sin saber, sin tener dinero, sin saber dónde lo van pero los niños están legales aquí. No, los niños no están legales, pero son niños. Ah, ok. De 13, 14 años y 15 años. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.